Hello guys welcome back to my channel video को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना घंटी वाला बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आगे से आगे शेयर करना Oh. किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय